Привет! Здравейте! Добър ден! Ехо! Днес е денят на Световното адвентно радио. Заедно сме от 22 години. Поканихте ни във вашите домове. И дворове. Турнах вепва навънка да го слушат комшиите. И амбони. Изправихме радиото отпред и проведохме службата. А баба Денка от Борово ни пращаше колети с баници и сладки. Сега се обновяваме. Все още. Но вече има Ново студио. Старо е, ама след ремонт. Нова техника. Ако питаш мене, старата си беше за музея. И екип. Наполовина нов. Я дайте сега по същество. А, подготвяме за вас нови предавания, новини, приложения за телефон и стриминг. Стриминга да не забравяме. Ей, хора, ами новото име? За новото име е някой друг път.